የተከበራችሁ የእግዚአብሔር ቅዱሳን እና እውነትን ፈላጊዎች በዚህ ማይክሮቺፕ ተከላ የህልውና ነቀላ በሚለው አብይ ርዕስ ባለፈው መግቢያውንና ምዕራፍ አንድን ነው ያካፈልኳችሁ። ወደ ምዕራፍ ሁለት ውስጥ ከመሄዳችን በፊት መግቢያ ላይ ከተናገርኳቸው ሀሳቦች ውስጥ አንዱን በድጋሜ ማንሳት እፈልጋለሁ። ምሳሌ 25 11 ላይ የወርቅ እንኮይ በብር ጻህል ላይ የጊዜው ቃል እንዲሁ ነው የሚለውን በድጋሜ ማንሳት እፈልጋለሁ። የጊዜው ቃል የጊዜው ቃል ማለት መንፈስ ቅዱስ ለነቢያቱ የገለጠው በትንቢት መልክ ሊሆን ይችላል፣ በታሪክ መልክ ሊሆን ይችላል፣ በስብከት መልክ ሊሆን ይችላል የገለጠ እውነት በእግዚአብሔር ጊዜና ሰዓት በሰው ህይወት መፈጸሙ አይቀርም። እንግዲህ የጊዜው ቃል ማለት ለሰው ልጅ ለኑሮ፣ ለህይወቱ፣ ለምድራዊውና ለዘላለማዊ ህይወት ተጠቃሚ እንዲሆን የሚመራው የሚያንጸው አቅጣጫ የሚያስይዘው የሚያበረታታው ማዘንም ካስፈለገ እንዲያዘን የሚያደርገው ቃል በትምህርት፣ በስብከት፣ በህልም፣ በራእይ ሊሆን ይችላል። ከእግዚአብሔር ከእግዚአብሔር በመንፈስ ቅዱስ ምሪት በሰዎች በባሪያዎቹ በኩል ሊሆን ይችላል። ወደ ሰው ሲመጣና ያንን ሰው ሊመጣበት ካለው ክፉ ነገር ሲታደገው እሱ የጊዜው ቃል ይባላል። በጣም አስፈላጊ ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የጊዜው ቃል ነበር፣ ለእስራኤላውያን መጣ፣ በነቢያት የተነገረለት ነው። የጊዜውን ቃል ግን እስራኤላውያን አለፉት ማለት ነው። ስለዚህ ከፍተኛ ስቃይና መከራ ደረሰባቸው። አንድ የጀርመን መንግስት ሂትለር ብቻ እንኳን እስከ ስድስት ሚሊዮን አይሁዶችን እስኪጨፈጭፍ ደረሰ። የጊዜው ቃል አለፋት ባለፈው ሉቃስ ምዕራፍ 19 እንዳነበብ ነው። ያስጨንቁሻል፣ ይከቡሻል፣ በየአቅጣጫ ይጥሉሻል፣ ልጆችሽን ይጥላሉ። የጊዜው ቃል ሲያልፋችሁ ክርስቲያኖች በጣም ትጎዳላችሁ። ሌሎችም ብትሆኑ ማለት ነው። ለኑሯችሁ የሚሆን ቃል አለ። እዚህ ጋር አንድ ካርቱን እንለዋለን እናያለን። ይሄ ካርቱን በጣም ሀብታም የሆነ ሰውዬ በጣም ተቆጥቶ ዶሮዋን ጉሮሮውን አውራ ዶሮውን ጉሮሮውን አንቆት ተጋድመ አስረፈድክብኝ ይላል። እንግዲህ ይህ ሰው በጊዜውና በሰዓቱ አንድ ቦታ ላይ ደርስ አስቧል። ዶሮ ሲጮህ ይሄዳለሁ ብሎ ማለት ነው። እና አልሆነም እንግዲህ እሱም ተጋደመ፣ ዶሮውም ተጋደመ። ግን ይሄ ሰው የሚፈልገው ነገር ሊሆን አልቻለም ማለት ነው። የጊዜው ቃል ሲያልፍ በጣም አደገኛ ነው ወገኖቼ፣ ይጎዳል። የተኛ ሰው በአካባቢው ያለውን አያውቅም። የተኛ ሰው በአካባቢው ያለውን አያውቅም። በእንቅልፍ ውስጥ ነው ያለው። ለምሳሌ ሁለት አይነት እንቅልፍ እንዳለን እንዳትረሱ። አንዱ መንፈሳዊ፣ ሁለተኛው ቁሳዊ ነው። ምሳሌ 23 ቁጥር 21 ላይ የእንቅልፍ ብዛት የተቦጫጨቀ ጨርቅ ያስለብሳል ይላል። አሁን ኤፌሶን ምዕራፍ 6 ከ1 እስከ 18 ስንመለከት ከ10 እስከ 18 ስንመለከት የእግዚአብሔርን ዕቃ ጦር ሁሉ ልበሱ ይላል። እምነትን ልበሱ፣ ቃሉን ልበሱ፣ ትዕግስትን ልበሱ፣ ፍቅርን ልበሱ። ብዙ የሚለበስ መንፈሳዊ ልብስ አለ። የጊዜው ቃል ሲያልፍ በጣም አደገኛ ነው። የጊዜው ቃል ወደ ህይወት ሲመጣ ሰው ከናቀው እርቃኑን ያለ ሰው ይመስላል ማለት ነው። ራቁቱን ይሆናል። ስለዚህ የቺፕ ጉዳይ ራእይ 13 ቁጥር 18 ላይ የተነገረለት የአውሬው ጉዳይ፣ ሐሰተኛው ክርስቶስ ጉዳይ የራእይ መጽሐፍ ጠቅላላ ከራእይ ምዕራፍ 22ቱም ምዕራፎች የጊዜውን ቃል የያዙ የእግዚአብሔር እውነቶች ናቸው፣ የታመኑ ናቸው። በትክክል ልንተረጉማቸውና ልንረዳቸው ይገባል። እንግዲህ በዚህ በሁለተኛው ምዕራፍ ደግሞ ዛሬ የማካፍላቸው ይሄ ቺፑን ባለፈው ስዕሏን ያሳየዋችሁ ይቺ ቺፕ chip microchip biochip VeriChip የተባለችው በቀኝ እጅና በግንባር ውስጥ የምትቀበረው የሚቀብሉ ሰዎች እነማን ናቸው? አደጋውን ከማየታችን በፊት የሚቀበሉ ሰዎች የአውሬውን ቁጥር ምልክቱን ምስሉን የሚቀበሉ እነማን ናቸው? የራሳቸው ይዘት አላቸው። እሱን ነው የማካፍላቸው። እንግዲህ አንድ ወደ ሰላሳ ያህል ነጥቦችን በዚህ ትምህርት ውስጥ ለማየት እንሞክራለን። ማን ናቸው? ስለዚህ ራሳችሁን እንድታዩ ነው። በዚህ ትምህርት መጽሐፍ ቅዱሳዊ የሆነ ነገር ነው ማካፈላቸው እኔ ነኝ ወይስ አይደለሁም እንድትሉ ያስፈልጋል። ኦርቶዶክስ አሉ፣ ካቶሊኮች አሉ፣ ፕሮቴስታንቶች አሉ፣ Evangelicals አሉ፣ Charismatic አሉ፣ Pentecostals አሉ፣ Anglicans አሉ፣ Methodist አሉ፣ ባፕቲስቶች አሉ። ማት ናቸው ቤተ እምነቶች በብዙ ሺህ የተቆጠሩ ናቸው ዛሬ በአንድ ወፍጮ ነው ሁላችን የምንፈጨው፣ በአንድ እርሻ ነው የምናርሰው። ግን ሁላችን አንንጠቀም። ይሄን በጥንቃቄ ማወቅ አለባቸው። ስለዚህ ማን ነው ለአውሬው የአውሬውን ቁጥር የሚቀበል ማን ነው? አንደኛ በመንፈስ ቅዱስ ያልተጠመቀ ሰው እንደ አንዳንድ ኤቲሽያንስ ሊኖሩ ይችላሉ። የኤቲክስ ሰዎች በመንፈስ ቅዱስ ያልተጠመቀ ሰው ዳግም ልደትን ያላገኘ ሰው አውሬውን ይቀበለዋል። አንደኛ ቆሮንቶስ 12 13 ዮሐንስ ወንጌል 3 ከ3 እስከ 6 ስንመለከት እኛ ያንን አንዱ መንፈስ ጠጥተናል፣ በአንድ መንፈስ ተጠምቀናል አይደለም የሚለው በመንፈስ ቅዱስ ያልተጠመቀ ሰው በምንም አይነት የእግዚአብሔር ወገን ሊሆን አይችልም። ወገኖቼ ህሊናው ወደ እውነት ይመራዋል። ዮሐንስ 3 ከ3 እስከ 6 ስንመለከት ከስጋ የተወለደ ስጋ ነው፣ ከመንፈስ የተወለደ መንፈስ ነው ይላል። ይህ ሰው ከሶስት ሰውነቱ የሰው መንፈሱ በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ዳግም ልደትን ካላገኘ በስተቀር ለዚህ ለአውሬው ሰጋጅ ይሆናል ማለት ነው። አውሬውን ይቀበላል። መንፈስ የለውማ። መንፈሱ የሞተ ከሆነ ለሙታን ተገዢ ይሆናል። ለሞትና ለሲኦል ተገዢ ይሆናል ማለት ነው። ሁለተኛው ይህንን ቁጥር የሚቀበሉት እነማን ናቸው? ከሶስት ስላሴዎች ጋር ስላልታረቁ ብርሃን የሆነው ክርስቶስ ኢየሱስ ወደ ክርስቶስ ብርሃንነት የሚመራው መንፈስ ቅዱስ የሌላቸው ሰዎች አውሬውን ይቀበሉታል፣ ቁጥሩን ይቀበላሉ፣ ሰይጣንን ያመልኩታል፣ ይሰግዱለታል። ለምሳሌ አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ አንድ ቁጥር አምስት ላይ ስንመለከት እግዚአብሔር ብርሃን ነው፣ ጨለማም በእርሱ ዘንድ ከቶ የለም ይላል። የእግዚአብሔርን መንፈስ ቅዱስን እውነተኛነት ያልተቀበለ ሰው የሶስቱ ስላሴዎችን ተያያዥነት ያለውን እውነት ያልተቀበለ ሰው በጨለማ የሚኖር ሰው ማለት ነው። ብርሃን ማለት እንግዲህ መልካም ነገርን፣ እውነትን፣ ጽድቅን፣ ቅድስናን፣ የታመነ ነገርን፣ ፍቅርን፣ ቸርነትን፣ ማህሪነትን፣ ይቅርባይነትን፣ ጽድቅን የያዘ ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ የእግዚአብሔር ባህሪ ማለት ነው። እነዚህ ባህሪያት የሌሉት ሰው የክፉን ባህሪ ነው የሚያስተናግደው። ስለዚህ ይሄ ሰው የእግዚአብሔርን ነገር ይንቃልና ወደ ጨለማው ይቀርባል። አሁን በዚሁ ጋር አያይዤ በሶስተኛው በሶስተኛ ደረጃ ይህንን አውሬውን የሚቀበሉት የአውሬውን ቁጥር የአውሬውን ምስል የሚቀበሉት እነማን ናቸው ለሚለው ሶስተኛው በጨለማ ውስጥ ያሉ ሰዎች ጨለማው መንፈሳዊ አይናቸውን ስላሳወረው የክርስቶስ ኢየሱስን እውነት የክርስቶስ ኢየሱስን ብርሃንነት ስለማያዩ አውሬውን ይቀበሉታል ማለት ነው። ልክ አይሁዶች ሐሰተኛውን ክርስቶስ እንደሚቀበሉት ማለት ነው። ሁለተኛ ቆሮንቶስ አራት አራት ላይ ምን ይላል? የክርስቶስ ኢየሱስ የክብር ወንጌል እንዳያበራላቸው የዚህ ዓለም ገዢ የማያምኑትን ሐሳብ አሳወረ ይላል። የማያምኑ ሰዎች አውሬውን ይቀበሉታል። ለምን? በጨለማ ነው ያሉት። ምክንያቱም ያታልላቸዋል፣ ያጭበረብራቸዋል። የሚናገረውን ንግግር ሁሉ እንደ ብርሃን አድርገው ይቀበሉታል። ምክንያቱም ለነሱ ጨለማው ብርሃን ነውና። እዚህ ጋር ተመልከቱ። ጨለማ ማለት ክፉ፣ ሐሰት፣ ጠማምነት፣ ርኩሰት፣ ወላዋይነት፣ አታላይነት፣ ጥላቻ፣ ስስት፣ ለወገኔ ይጠቅማል ባይነት፣ ዘረኝነት፣ ቅመኝነት፣ አመፃ እነ ይሄን በእነኚህ ህይወት ውስጥ የሚኖር ሰው በጨለማ ያለ ሰው ማለት ነው። ይህ ሰው እነኚህ ሰዎች አውሬውን ይቀበሉታል። ለምሳሌ ተመልከቱ፣ ጲላጦስ አስቆሮቱ ይሁዳና ጸሐፍት ፈሪሳውያን በምሳሌነት መጥቀስ እፈልጋለሁ። ለምሳሌ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 18 ከ36 እስከ 37 ስናነብ ምን አለ ጌታ ኢየሱስ? ለጲላጦስ ጲላጦስ ፊት ቀርበው እኔ የተወለድኩትና ወደዚህ ዓለም የመጣሁት ስለ እውነት ልመሰክር ነው። ከእውነት የሆነ ሁሉ ቃሌን ይሰማል በማለት መለሰለት። ጲላጦስ ግን እውነት ምንድን ነው አለ። ይታያችኋል ወገኖች፣ እውነትን እያየው ላይረዳው ቻለ ማለት ነው። ሳይረዳው ቀረ ጲላጦስ። ይሄ ማለት ነው የህይወት ጨለማ። መልካም የሆነው የዘላለምን ህይወት የሚሰጠው ፈጣሪው የሆነውን ክርስቶስ ኢየሱስን ማየት አቃት ማለት ነው። አስቆሮት ይሁዳን ተመልከቱ። ሶስት ዓመት ተኩል ሙሉ ከክርስቶስ ኢየሱስ ጋር ኖሮ ማቴዎስ 26 49 ላይ ስንመለከት በጨለማ ክርስቶስ ኢየሱስን እየሳመ አሳልፎ ሰጠው። ሰው በጨለማ ውስጥ ሲኖር ይህ ተከታዩ እኮ ነው። ከአስራ ሁለቱ ውስጥ አንዱ ምርጥ እኮ ነው። ግን ክርስቶስን አሳልፎ ሰጠ። ጨለማ እንደዚህ ደፋር ያደርጋል። ጨለማ እንደዚህ ተንከራ። በጣም ምስኪን ነው ይሄ ሰው፣ በጣም ምስኪን ነው በእውነት በትክክል ፊት ለፊት ክርስቶስን አይቶት ሳይረዳው ቀረ ከጨለማው የተነሳ። ሌላው በማቴዎስ 23 ውስጥ ያሉት በጣም የሚያሳዝኑኝ እነኚህ ጸሐፍት ፈሪሳውያን የክርስቶስ ኢየሱስን ሲጠብቁ ቆይተው የሳቱት ክርስቶስን የሳቱት ከጨለማው የተነሳ በጣም የሚገርመው ይሄን ምዕራፍ ስታነቡ ጨለማ እናንተ እውሮች ጸሐፍት ፈሪሳውያን እናንተ እውሮች መምህራን የሚለው እውር የሚለው ቃል ዘጠኝ ጊዜ በዚህ በማቴዎስ 23 ውስጥ ተጽፏል። እናንተ እውሮች ይልና መምህራን ናችሁ ይላሉ። ያስተምራቸዋል፣ ያስተምራሉ። ሰዎቹ ሰዎችን ይመራሉ። ይታያቸዋል። በተለይ ቁጥር 15 በጣም ይደንቀኛል። አንድ ሰው ልታሳምኑ በባህርና በደረቅ በየብስ ትዞራላችሁ፣ ባገኛችሁት ጊዜ እጥፍ የገሃነም ልጅ ታደርጉታላችሁ አለ ጌታ ኢየሱስ። በጣም አይገርምም? ወንጌልን ለመስበክ ማለትም የእግዚአብሔርን መንግስት ለመስበክ እየተንከራተቱ ሰው ያገኛሉ፣ ይሰብኩታል። ሲሰብኩት ያ ሰው እነሱን ሲከተላቸው በኑሯቸው በክፉ ምሳሌ በጨለማ ኑሯቸው ያንን ሰው ይብስ የጨለማ ሰው የጥፋት ልጅ ያደርጉታል ማለት ነው። የሚገርም ነው። እስቲ ይህን ፈረስ ተመልከቱት። ሌላ illustration ነው። ፈረሱ በጣም ግብዳ ነው። የፈረስ ጉልበት ይባላል አደለ? ጉልበትም ሲታይ የታሰረው ፈረሱ በወንበር ላይ ነው። ወንበር ዞር ቢል እኮ ብትን አድርጓት ይሄዳል። በቃ ጎትቷት አገር አቋራጭ መሄድ ይችላል። ግን ቀጥ ብሎ ቆሟል። ይታያችኋል። ይሄ ፈረስ የጨለመ ነገር አለ በአይምሮ ውስጥ የተሸወደበት የተታለለበት ነገር አለ እና መቶ ስልሳ ስድስትም ነገር ብልጣብልጦች ቺፕ ሰዎች ውስጥ በመቅበር ሰውን ገትረው ለመያዝ የሚሞክሩበት ጊዜ ውስጥ ነው ያለ ነው። ሆኖም ግን ይሄ ፈረስ ልብ በሉ ረሃብ ሲጎነትለው ሳይመቸው ሲቀር ይችን ወንበር የጎተታት እንደሚሄድ ምንም አትጠራጠሩ። ሌላው አራተኛው እነዚህ ቁጥሩን የሚቀበሉ ሰዎች ምን አይነት ናቸው? የዓለም ክፍል የሆኑና የዓለምን ነገር የሚወዱ ሰዎች አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ከ15 እስከ 17 ዓለምንና በዓለም ያለውን አትውደዱ። በዓለም ያለው እርሱም የሥጋ ምኞት፣ የዓይን አምሮት፣ ስለ ገንዘብ መመካት ነው አደለ ያለው ጌታ ኢየሱስ። ዓለማውያን የሆኑ ሰዎች፣ የዓለምን ነገር የሚወዱ ሰዎች ለአውሬው ይገዛሉ። ለምሳሌ በዮሐንስ 1 ከ9 እስከ 11 ለሰው ሁሉ የሚያበራው እውነተኛው ብርሃን ወደ ዓለም ይመጣ ነበር፣ በዓለም ነበረ፣ ዓለሙም በእርሱ ሆነ፣ ዓለሙም አላወቀውም ይላል። ክርስቶስ ኢየሱስ ወደ ዓለም ይመጣ ነበር ከተባለ እሱ ብርሃን ከሆነ ለዓለም ሊያበራላት ነው የመጣው ማለት ነው። ግን ሰዎች ብርሃን የሆነውን ክርስቶስ ኢየሱስን አልተቀበሉትም። አሁን አንደኛ ዮሐንስ 5 19 ላይ ዓለም በሞላው በክፉ እንደተያዘ እናውቃለን ብሎ ይናገራል እና በክፉ የተዋዙ ሰዎች 666 ለእነሱ መልካም ነው። በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 19 ብርሃን ወደ ዓለም ስለመጣ የሰዎች ስራቸው ክፉ ስለነበረ ከብርሃን ይልቅ ጨለማን መረጡ። ስለዚህ ፍርዱ ይሄ ነው ይላል። ለምንድን ነው ሰዎች አውሬውን ቁጥር የሚቀበሉት? በጨለማ ስላሉ ነው። ዓለምን ስለሚወዱ በቃ የዓለም ነገር የቴክኖሎጂ ነገር ለነሱ እንደ ዘላለም ህይወት ነው ማለት ነው። አምስተኛው እነኚህ ሰዎች ክርስቲያኖችን ስለሚጠሉ ነው አውሬውን የሚቀበሉት። ይጠላሉ። ክርስቲያኖችን የሚጠላ መንፈስ አላቸው። መንፈሳቸው ዳግም ልደትን ካላገኘ የክርስቶስ ኢየሱስ የሆኑትን ሰዎች ይጠሏቸዋል። ስለዚህ ይለያሉ ማለት ነው። ይለያሉ። አሁን በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ከቁጥር 18 ጀምሮ ስናይ ዓለም ቢጠላችሁ ከእናንተ በፊት እኔን እንደጠላኝ እወቁ። ከዓለምስ ብትሆኑ ዓለም የራሱ የሆነውን ይወድ ነበር። ነገር ግን እኔ ከዓለም መረጥኳችሁ እንጂ ከዓለም ስላይደላችሁ፣ ስለዚህ ዓለም ይጠላችኋል ይላል። እንግዲህ ክርስቲያኖችን የሚጠሉ ሰዎች አሁን ለምሳሌ ክርስቲያኖች ሲገደሉ፣ ባህሪው ሲሰየፉ እነሱም አብረው አጫፋሪ ይሆናሉ ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር ጻድቅ፣ ቅዱስ፣ ኃጢአተኛ፣ ክርስቲያን የማለት ነገር ኖሮኝ ሳይሆን ሪያሊቲውን ማለት ነው። ስድስተኛው በኃጢአትና በሞት ህግ ስር ያሉ ሰዎች በሞት በኃጢአትና በሞት ህግ ስር ያሉ ሰዎች በሮሜ ምዕራፍ 8 ከአንድ እስከ ሁለት እንደተጠቀሰው እነኚህ ሰዎች አውሬውን ይቀበላሉ ማለት ነው። ኃጢአት ኃጢአት ኃይል አለው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲመጣ አሁን ማርቆስ ምዕራፍ ሁለት ቁጥር አምስት ላይ አንተ ልጅ ኃጢአትህ ተሰረየችልህ ሲለው ኃጢአት ምን ያህል ሰውን የሚያሽመደምድ ክፉ የሚያጨለም ክፉ እንደሆነ ይሄ ሰው ሽባ የሆነ በአልጋ ተሸክሞ ነው ያመጡት እና ጌታ ኢየሱስ ተፈውሰሃል ከማለቱ በፊት ለሽባነቱ መንስኤ የሆነውን ኃጢአቱን ሲያንከባልለት ይታያል። በጣም የሚገርም ነው። ስለዚህ እነኚህ አውሬውን የሚቀበሉ ሰዎች በኃጢአት ቁራኛ ስር ነው ያሉት እና የጽድቅን እውነት ማየት በጣም ይቸግራቸዋል። ሰባተኛው ትክክለኛ የሆነውን በመስቀል ላይ ዋጋ የከፈለውን የክርስቶስን የምስክሩን ቃል ስለሌላቸው ነው። ቃሉ በሙላት ከሌላቸው እንዲሁ የሚያጨበጭቡበት አይነት ነገር ከሆነ የሚጫወቱበት የሚነግዱበት አይነት ከሆነ እነኚህ ሰዎች አውሬውን ይቀበላሉ። ራእይ 12 ቁጥር 11 ላይ ከበጉ ደም ከምስክራቸው ቃል የተነሳ ድል ነሱት አይደል የሚለው አውሬውን ድል ለመንሳት የእሱ የሆነውን ክፉ ስራ ድል ለመንሳት በበጉ ደም መታጠብና የክርስቶስ ኢየሱስ እውነተኛ መስካሪ መሆን ያስፈልጋል። ስምንተኛው ከጨለማ ኃይላት ጋር ለመጋደል የሚያስችል ትጥቅ ስለሌላቸው ነው። እነኚህ ሰዎች ኤፌሶን 6 ከ10 እስከ 13 ስንመለከት 666 ነው የሚቀበሉት። ለምንድን ነው? የቃል ትጥቅ የላቸውም። የእግዚአብሔር ቃል ትጥቅ፣ የጸሎት ትጥቅ የላቸውም። የእምነት ትጥቅ የላቸውም። በጽድቅና በቅድስና የመመላለስ የህይወት ጽድቅ የላቸውም። ስለዚህ አውሬውን ይቀበሉታል። ይሄ ባለ 666ቱ አውሬ የአሶር፣ የግብፅ፣ የባቢሎን፣ የሚዶን እና የፋርስ፣ የግሪክ፣ የሮም መንፈስ ያለበት የእግዚአብሔር እውነት ተቃራኒ መሆኑን ስለማይቀበሉት ስለዚህ እንደ መልካም አድርጎ ይቀበሉታል ማለት ነው። ዘጠነኛው ልባቸው በምድር ነገር ስለሚከብድ ፈተናን ከመጋፈጥ ችግርን ከመጋፈጥና ለእውነት ከመቆም ይልቅ ነፍሳቸውን፣ ህልውናቸውን ለገንዘብ አሳልፎ የሚሰጡ ሰዎች ለአውሬው ይገዛሉ። ምክንያቱም ቴክኖሎጂ ወደፊት በጣም ነው የሚስቡ ራእይ 13 ቁጥር 10 ላይ ወደ ምርኮነት ይሄዳሉ እኮ ነው የሚለው። ሉቃስ 21 34 ላይ ስለ ትዳር በማሰብ ልባችሁ እንዳይከብድ አይደለም የሚለው። ሰዎች ልባቸው ከከበደ ክርስቲያኖችም እንኳን ቢሆኑ ምናልባት አንዱ ሲነጠቅ ከሚቀሩት ሊሆኑ ይችላሉ። ማቴዎስ 13 ቁጥር 22 ላይ የዚህ ዓለም ሐሳብና የባለጠግነት መታለል ቃሉን ያንቃል ይላል። የእግዚአብሔር ቃል በሙላት የሌለባቸው ምንም እንደው ስማቸው ብቻ ክርስቲያን የሆነ እናት አባታቸው ክርስቲያኖች ስለሆኑ እነሱም ክርስቲያን ሆኖ የሚኖሩ ብዙ ክርስቲያኖች አሉ። ሆዳቸው አምላካቸው የሆኑ ክርስቲያኖች አሉ። በጣም በርኩሰት፣ በአመፅ፣ በኃጢአት ውስጥ በክፋት የሚመላለሱ አሁን ፊልጵስዩስ 3 18 ላይ እንደተጠቀሰው እዚህ ላይ ቅዱሳን በጣም መጠንቀቅ አለባችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ሴጣን ከላይ እንደተጠቀሰው ወደ ሰው ህይወት የሚመጣበት በጣም በረቀቀ መንገድ ነው። ለምሳሌ ማቴዎስ አራት እና ሉቃስ አራት ላይ ስንመለከት በጣም የሚገርም ፈተና ሴጣንን ፈተነው። ወደ ረዥም ተራራ ወሰደውና የዓለምን መንግስታት ሁሉ ብሎ ክብራቸውንም አሳይቶ ወድቀ ብትሰግድልኝ ይህን ሁሉ ሰጠሃለሁ አይደለም ያለው። ልብ በሉ እዚህ ጋር አሁን የዓለም ነገር ዓለማዊነት ማለት ነው። አሁን አሁን በቴክኖሎጂው እንጠቀማለን፣ ችግር የለውም። ግን እግዚአብሔርን የሚያስረሳ እስከሆነ ድረስ ለእግዚአብሔር እንዳንገዛ የሚያደርግ ከሆነ በጣም ክፉ ነው የሚሆነው። እንግዲህ የሆነ ኦርቶዶክስ የሆናችሁ፣ ካቶሊክ የሆናችሁ፣ ፕሮቴስታንት የሆናችሁ ሌሎች ሌሎቻችሁም የራሳችሁን ወንጌል ለየት ያለ ነገር ሰርታችሁ በዝሙት፣ በርኩሰት፣ በስርቆት፣ በመግደል፣ በሙስና የበለጸጋችሁ ወንድ ከወንድ ጋር ሴት ከሴት ጋር እርኩሰት እያደረጋችሁ የምትኖሩ ሰዎች በጣም መጠንቀቅ አለበት። ይሄ ዓለማዊነት ነው። ዓለም ራሷ ክብር አላት እኮ ዓለም ክብር አላት። ክብራቸውን አሳይቶ አሁን ክብሯን እያሳየችን ነው። እኛ አሁን ቺፑን ሳንቀበል ስንቀር እንደ ገገማ እንደማንረባ አይነት ነው የምንቆጠረው። አስረኛው በፈተና መታገስን ስላልተለማመዱና ፈተናን በፈተና በቀላሉ ስለሚወድቁ ነው። ይሄ እንግዲህ እነኚህ ዓለማውያን ክርስቶስን ያልተቀበሉ ሰዎች ፈተናን ይፈራሉ እና ሽንፈትን አይፈልጉትም። አሸናፊነትን ነው። ግን አሸናፊነት ግን በመሸነፍ ነው በክርስትናው ደግሞ የሚገኘው። አስራ አንደኛው በተለይ ዳንኤል ምዕራፍ ስምንት ቁጥር 24 ላይ ሀያለንን ያጠፋቸዋል፣ ይወጋቸዋል፣ ያሸንፋቸዋል ይላል በራእይ ውስጥም ምዕራፍ 13 ላይ እንደተጠቀሰው። ይህንን የሚፈሩ የማይፈልጉ ሰዎች አሉ። አስራ አንደኛው ይሄ አውሬው ፈጣሪንና የእርሱ የሆኑትን ሲሳደብ ሌሎቹ ሰዎች ይህን የስድብን ፍቺ ስለማያውቁት ለምሳሌ አሁን እኔ አምላክ ነኝ ብሎ ሲል ሐሰተኛው ክርስቶስ ሂዩማን ኢዝ ጋድ ኢዝ ኖ አዘር ጋድ ብሎ ሲል ሐሰተኛው ክርስቶስ እነዚህ ሰዎችም አብረው ልክ ነው ከሰው የበለጠ ሰው ኮምፒውተርን ሰርቷል። ከኮምፒውተር የበለጠ ጭንቅላት ስለማይኖር ሂዩማን ኢዝ ጋድ ሰው አምላክ ነው ብለው ተቀብለው ትሄዳሉ። ስለሚተባበሩ ስለሚተባበሩ የግድ ስለሚያፍሩ ተከትለው ይሄዳሉ ማለት ነው። አስራ ሁለተኛ እነኚህ ሰዎች የተረገመ ወንጌል ሰምተው ስሞቻቸው የሕይወት መዝገብ ያልተጻፈ ስለሆኑ ቀጠሉታል። አሁን ገላትያ 1 ከ6 እስከ 8 ራይ 13 ቁጥር 8 ላይ ስንመለከት ልዩ ወንጌል ይባላል ልክ የምስራች ነው፣ ግን ክርስቶስ ኢየሱስን የማይሰብክ ማለት ነው። አሁን social gospel ጥሩ ገጽታ ይኖረውና ግን እውነተኛውን gospel Christ's gospel ን ይሸፍነዋል። እና ቅዱሳን በጣም መጠንቀቅ እንዳለብን እንዳትረሱ። ከስር ጀምሮ ንጹሑን ወንጌል መስማታችሁን check አድርጉ። በተለይ ከእናትና አባቶቻችሁ ወላጆቻችሁ አማኞች የሆኑ ወጣቶች ልጆች check አድርጉ። ኃጢአትን በትክክል መገንዘባችሁን በኃጢአት እግዚአብሔርን ማሳዘናችሁን check አድርጉ። በትክክል ንስሐ መግባታችሁን check አድርጉ። ኃጢአቴን ኃጢአቴን ተናዝዣለሁ በፊትህ ብላችሁ በእግዚአብሔር ፊት መናገራችሁን ኃጢአቱ እንደተሰረየላችሁ እርግጠኛ መሆናችሁ በመንፈስ ቅዱስ መጠመቃችሁን ከዚያ ከሰይጣን ልጅነት ወደ እግዚአብሔር ልጅነት መቀየራችሁን ስማችሁ በሕይወት መዝገብ መጻፉን የሆነ አደጋ ተፈጥሮ ብትሞቱ በትሞታችሁበት ሰዓት በመሻገር ወደ እግዚአብሔር መንግስት ልትገቡ እንደቻላችሁ ያንንም በውስጣችሁ ያደረው መንፈስ ቅዱስ ሮሜ ምዕራፍ 8 ከ15 እስከ 16 ሮሜ ምዕራፍ 8 ላይ ያለው መንፈስ ቅዱስ እንደዳናችሁ አሁን በምድር ገጽ ላይ እየመሰከርላችሁ መሆኑን check ማድረግ አለባችሁ። አስራ ሶስተኛው አውሬውን የሚቀበሉት እነማን ናቸው? ሰይፍን የሚቋቋሙበት ጉልበት ስለማይኖራቸው ነው። ራእይ 13 አስር ላይ በቃ ወደ ምርኮነት ይሄዳሉ ይላል። የእግዚአብሔርን መንግስት ስላላዩ በአውሬውና በእግዚአብሔር መካከል ያለውን ልዩነት ስለማያውቁ ብዙ ሐሰተኞች ድንቆችና ተአምራትን ስለሚያው ይሄዳሉ ማለት ነው እነኚህ ሰዎች። አስራ ሰባተኛው አእምሮ ስለሌላቸውና የአውሬውን ቁጥር መቁጠር ስለማይችሉ የአውሬውን ሚስጥራዊ ቁጥር ስለማይረዱት ነው። ቁጥር 18 ላይ ልብ በሉ። ራእይ 13 ቁጥር 18 ጥበብ በዚህ ያለ አእምሮ ያለው የአውሬውን ቁጥር ይቁጠር ይላል እና ቁጥሩን ለመቁጠር አሁን ባለፈው እንደጠቀስኩላችሁ 666 የሚመጣበት ሚስጥር ከ electrons ከ protons ከ neutrons ጋር የተያዘውን ነገር መቁጠር መለካት ትችላላችሁ፣ ማስላት ትችላላችሁ። ይሄንን አያውቁትም፣ ይሄንን አያውቁትም። ስለዚህ መልካም ይመስላቸውና አውሬውን ይከተሉታል ማለት ነው። አስራ ስምንተኛ በመግዛትና በመሸጥ ውስጥ ያለውን ተንኮል ያለበትን ጥበብ ሰዎቹ ስለማያውቁት ነው አውሬውን የሚከተሉት። አሁን አውሬው ቁጥሩ የሌለው ማንም ሊገዛ ወይንም ሊሸጥ እንዳይችል ያደርጋል አይደለም የሚለው ወዲያው መጽሐፍ ቅዱሳችን ምን ይላል? ጥበብ በዚህ አለ ይላል። አውሬው ሰዎችን በትክክል በቁጥጥር ስር ለማድረግ ዘንዶ ዲያብሎስ ሰዎችን በቁጥጥር ስር ለማድረግ አሁን system ኡ ሁሉ በመግዛትና በመሸጥ ነው ያለው። በጣም የሚገርም አይነት ነው። በቃ የማይገዛ ነገር የለም፣ የማይሸጥ ነገር የለም። እዚህ system ኡ ስለገቡ አሁን ደግሞ cashless society የሚባለውም ስላለ cash የሚባል ነገር በሙሉ ስለሚጠፋ በሱፐር ማርኬቶች ውስጥ ሽያጭ ስለሚካሄድ በ scanning በ biochip አማካይነት ግዢ ስለሚደረግ ሰው ሁሉ ወደደም ጠላ ባርነት ውስጥ ይገባል። ይሄንን ስለማያውቁት አውሬው የአውሬው አሰራር የቺፕ አሰራር ትክክል ነው ብለው ይሄዳሉ ማለት ነው ሰዎች። አስራ ዘጠነኛ ቃል ኪዳኑን ስለሚበድሉ አውሬውን ይከተላሉ። ዳንኤል 11 32 ላይ በተለይ አማኝ ነኝ ክርስቶስን አምናለው የቤተ ክርስቲያን ውስጥ ነው ያለሁት የምትሉ ሰዎች ተጠንቀቁ። ቃል ኪዳኑን የሚበድሉትን በማታለል ያስታል ይላል ቲቶ ሁለት 16 ላይ እግዚአብሔርን እንደሚያውቁ ይናገራሉ፣ ነገር ግን በስራቸው ይክዱታል የሚል ቃል አለ። ሁለተኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ ሁለት ከሁለት እስከ ከሰባት እስከ ስምንት ስንመለከት ዛሬ በጣም ብዙ ሰዎች በልዩ ልዩ ዘዴ ቃሉን ይማራሉ ይማራሉ ይማራሉ፣ ቃሉን ይበድላሉ፣ ይማራሉ፣ ይበድላሉ፣ ይማራሉ፣ ይበድላሉ እና ውጤቱ ምንድን ነው የሚሆነው? አልፈው ይሰጣሉ ማለት ነው። ሀያኛው በግልሙትናና በርኩሰት ስር ስላሉ ከዚያ መውጣት ስለማይፈልጉ ስለማይችሉም አውሬው የአውሬው ቤተ ሰይጣን ቤተ ክርስቲያን የምትባል የአውሬው አውሬው ላይ ተቀምጣ አውሬውን ስለምትነዳው ሃይማኖታዊ መልክ ይዛ ፖለቲከኛ የሆነውን አውሬውን ስለምታንቀሳቀሰው በግልሙትና በርኩሰት ኃይል ይሄዳሉ ማለት ነው። ያንን ማምለጥ ስለማይችሉ ይገዛሉ። ሀያ አንደኛው ከመልካም ነገር ይልቅ ክፉን ስለሚወዱ ነው። መልካም ነገር በቃ መጨረሻ ዘመን መልካምን የማይወዱ ይላል ዮሐንስ ሶስት ውስጥ እንዳለው ጨለማን ይወዳሉ። ክፉን ስለሚወዱ ሰዎች መልካም ነገር ያላትን የቤተ ክርስቲያንን ነገር አይፈልጉም። የኢየሱስን ነገር አይወዱም። ሀያ ሁለተኛ ወደ እውነት ሁሉ የሚመራቸው መንፈስ ቅዱስ ስለሌላቸው እነኚህ ሰዎች ከዚህ ከአውሬው ማምለጥ አይችሉም። አንደኛ ጢሞቴዎስ አራት ከአንድ እስከ አራት የአጋንንትን ትምህርት እያደመጡ ሃይማኖትን ይክዳሉ ብሎ ይናገራል። በቃ የመጨረሻ ዘመን አሁን በካናዳም በሰሜን አሜሪካም ስንመለከት ከሰባ ዓመት በላይ መናፍስቶች ራሳቸውን ሰውረው አሁን በራሳቸው ሰዎች የተጻፉ መጽሐፍቶችን ስናነብ በረቀቀ መንገድ ሰዎችን እያሰቱ ያሉበት ጊዜ አሁን ነው። በቃ ስለዚህ የአጋንንት ትምህርት የጽድቅ ትምህርት መስሎ በጣም እየጦፈ ያለበት ጊዜ ነው። እነኚህ ሰዎች የግድ አውሬውን የአውሬውን ትምህርት ስለሚያደምጡ ከአራት መቶ በላይ ወኪሎች አሉት አውሬው በዓለም ላይ አሁን ስለዚህ ይከተላሉ። ሀያ ሶስተኛው በሰማይ የተዘጋጀላቸውን አገር ስለማያውቁት ያንንም የሚገልጥላቸው መንፈስ ቅዱስ ስለሌላቸው ሁሉ ነገራቸው ምድራዊ ነው የሚሆነው። ዮሐንስ ሶስት ከሶስት እስከ ስድስት ላይ ስታነቡት በተለይ ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ላይ አሁን ግን የሚበልጠውን እርሱም ሰማያዊውን አገር ይናፍቃሉ ስለዚህ እግዚአብሔር አምላካቸው ተብሎ ሊጠራ በእነርሱ አያፍርም፣ ከተማን አዘጋጅቶላቸዋልና ይላል ቃሉ እና ከተማ ስለተዘጋጀላቸው ክርስቲያኖች እነዚህ ሰዎች ግን ይሄንን ከተማ አያውቁትም። ምክንያቱም የዚህን ከተማ ነገር ለማወቅ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ ሶስት ላይ ጌታ እንዳለው ሰው ከውሃና ከመንፈስ ካልተወለደ በስተቀር የእግዚአብሔር መንግስት አያይም ነው የሚለው። ስለዚህ አያዩትም እነኚህ ሰዎች። ስለዚህ የአውሬውን መንግስት ነው የዘላለም መንግስት ይመስላቸዋል። አውሬውን ተከትለው ይሄዳሉ ማለት ነው። አራተኛው የሴጣንና የገሃነም ደጆችን ማሳቻ መንገዶች ስለማያውቁ ነው። ሁለተኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ ሁለት ከሁለት እስከ ሶስት ስንመለከት ማንም እንዳስታችሁ ተጠንቀቁ ይላል እና የማሳቻ መንገድ አለ። እሱን አያውቁትም ማለት ነው እነኚህ ሰዎች። ሀያ አምስተኛ የእባብን ተለዋዋጭ እና የሸንጋይነት የተንኮሉን ባህሪ ስለማያውቁት የሚተላለፈው ትምህርት እውነት ስለሚመስላቸው ያንን ተከትለው ይሄዳሉ ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ በጣም አደገኛ ነው። ሌላኛው ሀያ ስድስተኛው የአምልኮቱ መልክ ኖሯቸው በእውነተኛው አምልኮ መሄድ ስለማይችሉ ነው። አሁን እዚህ ቦታ ላይ ስንመለከት አሁን ኃይሉን ይክዱታል። የእግዚአብሔርን ኃይል ይክዳሉ።